大家好，我是加拿大持牌移民顾问凯米扬，欢迎大家跟我一起来用逻辑的方法，依据法律的规定，通过对事实的分析，更好的了解移民申请这件事儿。在第一期视频里，我们讲到了移民申请的两大特点：未知性和关键性，以及三大挑战：语言不够用、信息不对称和频繁变更的加拿大移民政策。在上一期视频里，我们也讲了什么移民项目最好。 以及为什么需要找队友的主题。那么，在本期视频里，我将与您一起探讨一下应该找什么样的队友以及怎么找的问题，同时也会为您介绍加拿大持牌移民顾问究竟是怎么一回事。可能有人会说，持牌顾问我早就知道了，别担心，我今天讲的内容您一定有不知道的。说到在移民申请过程中应该找什么样的队友一起来组队这个话题呢？我们首先要来讲一下事实，看看过来人是怎么说的。 第一个申请人说：“你看一个人专业强不强，说不说真话，关键看预判准不准。要是过去他的预判八九不离十，那真太厉害了。要是一个人只会解读已经发生的事儿，甭管他说的天花乱坠、不明觉厉，但他预判老是不对，或者压根不预判，那可以不用看他了。已经发生的事情谁都能评价。你让我写个历年意义项目运行分析情况，我也能写出花来。那样的，要不就是业务水平很普通。” 要不就是太坏，刻意说假话。既然话都说到这儿了，我就顺便分享一下我对二零二二年加拿大移民政策走势的预测，有这么几点：第一，联邦 EEFSW 在上半年都看不到捞人的可能性，下半年的可能性也并不大；第二，技术移民继续延续以雇主担保为主体，从以 NOC 零 AB 类为主的 Highly Skilled Worker 继续扩大到 C 和 D 类的 semi and low。 Skilled worker。第三点，移民部将再次仿照二一年的 TR to PR 类别推出临时性的项目，门槛不会很高。第四，各类移民和签证的处理周期会继续缩短，欢迎大家作为参考啊。有朋友问我说，父母担保移民今年还会不会继续抽签？我说我不清楚，因为这种预测可能没什么太大的意义和价值，毕竟抽也好，不抽也好，你也没有其他选择。 只能被动等待，而刚才说的这些预测可能对一些申请人更有意义。大家可以根据自己的情况及时调整申请方案，提前做好准备，这样机会来的时候就可以抓得住。这里要提一下，这个预测并不是我为了做这次讲座临时拼凑出来的哈。我在去年的最后一天已经发了朋友圈，有兴趣的朋友可以关注一下。接下来我们看看第二个过来人是怎么说的。第二个说，他分析了下我们背景。 建议我们把雇主担保作为备选，试着走独立技术移民看看，因为我们的条件做省技术很合适。如果成了，不就可以省掉那八十万的费用了吗？何乐不为呢？想想话也很在理，为何不再试试看呢？毕竟八十万呢，头一次碰到帮我们省钱的中介。第三个则说，被所有这些中介把我的逻辑绕得筋疲力尽的时候，我才体会到之前读到的所谓大型机构，真正面对我们申请人的。 其实还是一个个顾问，只有找到靠谱的顾问，才能真正放心自己的案子。我想看了这几个案例，对于应该找一个什么样的队友这个问题，大家心里一定有了自己的答案。那我这里想到的是一个四字真言，我们来看看咱们心里想的是不是一致啊？德才兼备，看起来可能说的有点太高大上了，其实通俗的来说就是两个方面：态度与能力。 接下来，我们就从这两个方面来探讨一下具体怎么样来进行队友的选择。在开始之前，我先为大家科普一下什么是加拿大持牌移民顾问 （RCIC）。可能有很多人说我早就知道啦，别着急下结论呢。我肯定我要讲的内容里一定有您还不知道的。首先要明确的一点是，移民顾问牌照是发给个人的，而不是发给企业的。这跟国内的移民中介资质是完全不同的两个概念。那为什么是这样呢？ 从逻辑上来讲，加拿大更认可前面那位申请人所说的，移民申请服务的提供者是个人，而不是什么公司。毕竟，如果没有人，公司只是一个空壳。国内很多移民的朋友上当受骗的时候，往往都是人去楼空，但公司空壳其实还在的，对吧？所以，移民申请服务的核心是人，这一点必须要明确。这里我们来讲一下法律。根据加拿大移民法 IRPA 第九十一条的规定。 只有指定的持有资质的人员，方可向申请人收取酬劳，以代表申请人与加拿大移民部及相关部门进行申请代理和沟通的工作。而加拿大持牌移民顾问便是指定的持有资质的人员之一，全称叫做 Regulated Canadian Immigration Consultant，简称 RCIC，由 College of Immigration and Citizenship Consultants，简称 CICC 统一监管。 根据 CICC 的规定，要想成为 RCIC，必须具备以下要求：第一，年满十八周岁；第二，身为加拿大公民或永久居民；第三，完成指定的移民法课程的学习，顺利毕业并且成绩达到要求，例如每门课成绩不低于七十分；第四，考取合格的语言成绩，目前对英语的要求是雅思 A 类听力八，其他七或同等水平；第五，提供无犯罪记录；第六，通过执照考试。 目前的执照考试形式为三个小时内完成一百四十道案例选择题，分数线不固定，但通常认为正确率需要在百分之八十以上。总共六个要求。那么在成为 RCIC 之后，第一年我们还需要完成所有的实践教育课程 （BME），同时每年都必须通过 CICC 的审计，以及完成至少十六小时的持续专业教育课程 （CPD），才能继续作为 RCIC 进行执业。讲到这里，大家就能明白。 除了上一期我们讲到的一些需要找队友的理由以外，比如弥补自己知识和技能的空缺、借鉴别人的经验等等。根据移民法的规定，我们还必须要找 RCIC 来代表大家进行申请。如果您聘请了没有资质的中介人员，那就涉嫌违反移民法，一旦被发现，申请就会被自动拒绝。那有的朋友可能会说，只要我不披露、不被发现，不就可以了？这种侥幸的情形固然存在，但一旦被发现， 不但申请会被自动拒绝，而且还会被认定为虚假陈述 （misrepresentation），在五年内都不能申请任何加拿大的签证，也不能入境加拿大了，后果还是相当严重的。所以最好谨慎考虑清楚，您是不是真的有必要这样做。在介绍了什么是 RCI C 以后，我们来讨论一下找队友的第一个标准，就是态度，也就是德。那么在类似的服务性行业中，由于信息的不对称， 在签约之前，你其实真的很难体会到对方能够提供什么样的服务，他的专业水平和服务态度，你都无从了解。而 CICC 在这方面可以说是做了很多的工作。而 CIC 之所以能被授权提供移民服务，原因之一是 RCEIC 受到了严格的监管，包括各种的 regulation 和 code。这里给大家列举一下我们需要遵守的部分 regulations，非常多，这里都摆不下。 我就不一个一个念了，我放上 CICC 官方这些 regulations 的链接，感兴趣的朋友可以去详细了解一下。那可能有朋友会说，虽然 R C I C 受到那么多的约束，但是不是每个人都循规蹈矩遵守规定呢？签约之前我们怎么知道谁是违规谁是合规的？接下来我就从几个细节来给大家详细介绍一下。掌握了这些小窍门，也许您就可以避免走一些弯路错路。首先，在前期咨询的时候。 根据 Retainer Agreement Regulation 四点一条的规定，如果是付费咨询的话，也应当签订咨询合同。有不少 RCIC 可能由于嫌麻烦，或者金额不大，也不可能退款等等原因，就省略了这个步骤。那么实际上这也构成了违规。另外，很多客户还会问说，你说你是 RCIC，能不能给我看一下你的执照证书啊？这时候。 有的 r c s a 可能就真的把他的证书的高清扫描件直接通过微信或者 email 发给您了，更有甚者，直接挂在网上公开的，您可能会觉得嗯，靠谱，但事实真的是这样吗？根据 CICC 的 Reproduced Certificate or ID Regulations 的规定，在没有得到 CICC 的书面同意之前，RCIA 的执照证书、会员证明以及带有证照片的证件。 都不可以用任何方式进行完整或者部分的复制，包括复印、扫描和拍照等等。那么问题来了 r c i c 不允许把自己的执照证书以任何电子的方式发给客户看。那客户要如何验证 r c i c 的真伪呢？答案就是前往 CICC 的官网进行验证。注意啊，这是目前唯一可靠的验证方式。这里提供给大家查询验证的链接。 在右边的搜索框里输入执照号码或者姓名之类的信息，按一下搜索按钮，下面就会出现相应结果。如果没有任何结果出现，那就说明您搜索的 RCIC 并不存在了，那您就要非常警惕了。虽然 CICC 不允许 RCIC 以电子的方式发送执照证书给客户看，但您如果上门咨询的话，还是可以亲眼看到原件的，只是不能够拍照。讲到这里，可能就会有朋友会有疑问了。 既然不能给大家随意展示，那这个执照证书还有什么用啊？实际上，自从 RCIC 诞生以来，伴随而来的诈骗就一直没有停止过。正是为了杜绝这一类的诈骗，CICC 才做了这样的规定。你想啊，以现在网络时代的 P 图高手们，只要你有一张看得清楚的证书照片，那随便 P 成任何人的名字或者号码，还不是易如反掌？所以，CICC 确实是出于保护公众的目的。 才做了这样的一个规定，这下大家明白了吧？能够把证书发给您看的，其实是违规的不良顾问；而拒绝您的要求的，反而是遵守规则的优质顾问。除了想要验证这个 RCICA 是不是真的以外，大家在前期咨询的阶段还有一个最最关心的问题，就是如果拒签了，能不能退款？为了讲清楚这个问题。 我们先来讲一下法规。这里有一个名词叫做 contingency billing，是来自我们 Retainer Agreement Regulations 里面第三点二条 d 款的规定。就是说，如果申请被批准了，我们才能挣到钱，那就构成了这个 contingency billing。这个条例是专门监管我们和客户签署的聘用协议的。这个协议的内容必须符合这个条例的规定。那条例里面九点二条规定了。 Contingency billing 是不允许的。同时，十六点二条里又规定了，在聘用协议里，RCIC 应当告知客户，在拒签的情况下是不能退款的。换句话说，就是答应拒签给您退款的，那也是违规的不良顾问；而拒绝了您的退款要求的，反而是遵守规则的优质顾问。怎么样？听起来是不是有点颠覆？可能绝大多数人都不能理解为什么要这么规定？这不是坑人吗？ 我来深入的给大家讲一讲，这里主要靠的是逻辑，比较烧脑，大家要集中注意力哦。为了搞清楚这个问题，我们首先要了解一下顾问的本质是什么。Consultant，移民顾问也是顾问嘛？那根据牛津词典的解释，Consultant 就是 a person who provides expert advice professionally，也就是专业的提供专家建议的人。换句话说， 我们 RCIA 的工作是给客户提供建议，客户付给我们的酬劳换取的是我们的建议。但客户拿到了我们的建议之后，是不是一定要采纳并且实施呢？答案是不一定。用一个申请人的话说，毕竟真正承担后果的人是我自己，而不是你们移民顾问，所以我没有必要一定要听你的。那么问题来了，如果客户不听取我们的意见，请问？ 我们如何对申请的结果来负责任呢？可能说到这里还是不太清楚，或者有朋友说你这是强词夺理。我们来换个角度试一试。假设我们签订了拒签全额退款的合同，那么大家想一想，权利和义务从来都是对等的。我有了拒签全额退款的义务，那么作为合同的对价，我的权利是什么？当然是客户必须无条件服从我的所有意见，对吧？这样的合同。 就变成了事实上的双务合同了。什么叫双务合同？简单说，就是合同双方的权利和义务相互关联，具备因果关系。你如果不能履行你的义务，我也就没办法履行我的义务。举个简单的例子，我帮您办移民，您要考雅思，如果您雅思不达标，我就没办法帮您办。当然了，少数不需要雅思的移民项目我们就不说了。有人说考雅思那肯定不用说，那我来举一个复杂一点的例子。 大家可能都听过这样的一种说法：白本护照不太容易申请旅游签证。在这里，我顺便发表一下我的观点：第一，法律没有任何规定白本护照不给签证；第二，事实上确实有一些拒签信的理由是履行历史，而这些人是白本护照；第三，逻辑上来讲，白本护照只能说什么都证明不了，也就是说。 证明不了这个人以前去了别的国家都按期离境了，从而说明他来了加拿大也会按期离境。但同样也不能证明他来了加拿大就不会按期离境。所以从逻辑上来说，白本护照既不是加分项，也不是减分项，而是零分。我的观点是，综合来讲，白本护照并不是不可以拿到签证，但确实要多做一些工作来加分才行。回正题。 如果我接到了一个白本护照的旅游签证申请，为了确保成功，我可能就会建议客户先去申请一个美国签证，然后去美国转一圈，对吧？这样对我来说最省事儿，而且也最有把握。但实际上，这就增加了客户的成本和难度，因为客户可能本来并不需要，也没有打算去美美国旅游啊，所以客户拒绝了这个要求。那如果我跟客户之间签订的是一个拒签全额退款的合同？ 那接下来应该怎么办？根据合同的约定，客户必须要听取我的建议，否则违约。于是乎，客户不干了。但根据合同来说，我也没错，对吧？最后的结果是什么？只能是不欢而散。客户既不愿意冒风险，不申请美签就直接申请加签，最后换来一个拒签记录；也不愿意多花钱去美国玩一圈儿。但合同有约定，大家都要有契约精神。 客户不能服从我的意见，就构成了违约，所以我自然不需要，也没有能力再继续履行这个合同。也就是说，我什么都没做，也不需要再退款了。大家想一想，这个结果真的是大家想要的吗？真的不是一个坑吗？反过来，我们假设按照 CICC 的规定，我们签了合同，客户不需要无条件服从我的建议，如果拒签了，我也不需要退款给客户。那么， 虽然我提了申请美签的建议，但客户不采纳，那也没关系，我就会继续从别的方面来寻找加分项。完全有可能在我的努力工作和客户的配合之下，最后白本护照直接获签。毕竟 CICC 的规定里有这么两条：第一，服务的 RCIC 必须具备相应的专业能力来完成这项服务；第二，RCIC 必须在可能的情况下尽量。 增加客户成功的把握，当然也有可能，虽然努力了半天，但最终还是没有得到签证官的认可，被拒了。那么大家想一想，这两种情况下，一个是合作的双方不欢而散，客户除了损失金钱以外，什么也没得到；一个是移民顾问努力工作，使得客户获批的机会最大。大家想要哪一种呢？可能会有朋友说我想要后面这种。 但我还是觉得不能接受，最后拒签了，我还是白白损失了金钱的这个结果。其实我也这么想，所以我可以提供给大家的解决方案是：如果发生了拒签，我可以继续免费给您提供服务，一直到最终成功。因为努力工作了之后还是拒签的原因，可以归纳为两种：一种是客户自身条件所限，无论花费多大力气，找了最牛的移民律师也无法成功。那这种我想就不用多说了。 但实际上，我也还没有听说过谁是这样的情况。通常都属于后一种，就是我们经过努力改进，比如拒签之后吊打，看看移民官的顾虑有哪些，然后重新组织材料来消除移民官的顾虑，就还是很有可能成功的。这样最终就可以达到成功的目的，从而保证了客户的利益。当然了，没人希望要第二次、第三次才能成功，我也一样。所以到目前为止，这个免费继续服务的方案在我这里都还没有发生过。 正所谓“只要功夫深，铁杵磨成针”。其实再难的案子，只要功夫下够了，最终成功的可能性都还是很大的。以上呢，就是我们从 CICC 监管的角度为大家介绍了从哪些角度或者使用哪些方法来甄别 R C I C 是否有违规的行为，也从一定程度上选择了态度比较好的或者说有职业道德的 R C I C。接下来，我们从能力的角度。 也就是财的方面，来看看应该挑选怎么样的 RCIC 来作为队友。首先，我们来复习一下刚才所讲到的如何成为 RCIC 的条件。要想成为一名 RCIC，必须符合六个条件，这里面有三个是跟能力相关的。第一，通过指定的移民法课程的学习顺利毕业，并且成绩达到要求。在这一点上，只要是拿到了 RCIC 执照的，都应该是已经满足了的，所以我们也就不展开讨论了。 重点讨论一下另外两个能力方面的要求，一个是语言要求，也就是 A 类雅思八七七七或同等水平；一个是通过执照考试。目前的执照考试形式为三个小时内完成一百四十道案例选择题，分数线不固定，但通常认为正确率需要在百分之八十以上。可能很多客户在选择 RCIC 的时候都会问这样的一个问题：你做了多久了？或者说你拿到执照多久了？就像有些移民中介。 啊，做宣传的时候说公司已经有二十年的历史，云云之类的，似乎大家都认为做得久就一定更好，但事实真的是这样吗？在这里我们靠的是讲事实，我来为大家回顾一下在语言能力和执照考试这两个方面的要求在过去几年里变迁的历史。在二零一五年以前，S C R C，也就是当时的移民顾问监管委员会，现在改为 S E I C C 了。 对于语言能力的要求只有 A 类雅思四个六点零而已，对的，你没有听错，并且当时执照考试的形式也只是三个小时内一百道题目，而从二零一六年开始，语言要求改为了雅思听力七点五，其他六点五的 CLB 八的水平，等到了二零一九年七月一日的时候，语言能力的要求才改为了现在雅思八七七七的要求。 同时，执照考试的形式也从三个小时的一百道题升级为了一百四十道题目，可能说的有点不明白，我们看图，这样看比较清楚。在二零一九年七月一号以前，雅思只要求听力七点五，其他六点五；而在一五年以前，只要求雅思四个六点零。同时，执照考试是一百道题，在一九年七月一号以后，雅思要求才改为八七七七。 同时，执照考试升级为一百四十道题目。在这里，为了让大家更好的理解执照考试从一百道题目升级到一百四十道题目的概念，我找了一道例题给大家参考。这个题目有点长，我就不读题了。意思是说，有一个人叫胡安，从美国乔治亚州的亚特兰大乘坐达尔塔航空公司的航班飞往多伦多。在飞机上，他跟邻座的乘客聊天，碰巧这个乘客是个加拿大的律师。 胡安跟这个律师说，他有个姐姐在阿尔伯塔生活，他要到加拿大寻求新生活了。到了机场，他就会提交难民申请。但这个律师跟他说，他到了机场也没有资格申请难民，因为啊，美国和加拿大签署了一个 Safe Third Country Agreement 一个协议，这个协议呢不允许从美国来的外国人在入境加拿大的时候申请难民。然后问你 A B C D 哪一个是对的？A。 律师说的是对的，但胡安不需要担心，因为他有个亲戚在加拿大，所以属于例外。B. 律师说的不对，这个协议在机场是不适用的，除非胡安已经在美国被认定不属于难民，并且被美国驱逐出境，来加拿大只是为了转机。C. 律师是对的，根据移民法 LPA 第一百零一条第一款的意向，胡安不能申请难民。D. 律师说的不对，这个协议在机场是不适用的。 不知道大家看到这里的感觉是怎么样？我当时在开始移民法课程学习之前也尝试过，当时以我已经是满分的雅思阅读来看，还是觉得很难，因为三个小时满共一百八十分钟，要做一百四十道题目，合下来一道题只有七十多秒的时间，我觉得我根本不够把题目读明白的，更别说不同选项之间的细微差别了。看完这个例子，大家是不是更同意我的观点了？ 移民申请中最最最重要的语言能力是什么？阅读，阅读，还是阅读。重要的事情说三遍。那在第一期的讲座里，我们已经谈到了移民申请的三大挑战之一，就是语言不够用。找队友就是为了弥补这个技能的不足。如果您找的移民顾问语言能力，尤其是阅读能力，还不如您自己，那您可能就需要再考虑一下，是不是真的需要找这个队友了吧？换个角度来讲。 如果语言这个方面在移移民申请中并不重要的话，那么当年的 I C C R C 当然也就不需要一而再、再而三的提高语言成绩的要求了，对吧？那在这里可以跟大家开诚布公的明确一下，我的执照考试是在二零一九年七月一号以后参加的，啊，具体的来说是在二零二零年参加的考试。所以当大家找 R C I C 的时候，问他拿执照多久了？ 其实也应该问，但是不是应该反过来思考？拿得太久的应该要慎重，毕竟你该不会想找一个雅思阅读只有六分的移民顾问来帮你讲解移民法吧？当然，我必须要明确一点，我并不是说拿执照拿得久的人就一定英语能力不高，毕竟当年的四个六也好，后来的 CLB 八也好，都只是最低要求，完全有可能当年又有人考到了八七七七甚至更高的。 这完全有可能，我只是说，大家在挑选移民顾问的时候，应当清楚地了解这些历史，从而能够更明智地提出问题和做出选择。那除了会问对方什么时候拿的执照，做这行多久了以外，可能还有很多朋友会问，这类的项目你做过吗？言下之意，无非是做过的有经验、靠谱，没做过的就不要碰了。但实际上，真的一定是这样吗？ 我在知乎上看到了这样的一个说法，很有趣，跟大家分享一下。有人问说，有些人在一个岗位干了十年，却只有一年的经验，为什么呢？当你听到有人说我有十年的某某工作经验，顿时会觉得很厉害的样子。实际上，此君可能只有一年的经验，另外九年只是在重复第一年的经验而已。也就是说，后面的九年里他并没有成长，这是怎么回事？这会是真的吗？我也会掉进这个陷阱吗？ 不知道大家怎么看待这个问题？以我个人的经历来说，我觉得有一定的道理，当然也不是绝对的。我们还是来回正题，讲讲移民申请。在这里，我来摆几个关于我的事实，那多的我就不讲了。讲讲我做的第一个案子和最近的一个案子。我做的第一份申请是我自己的，早在二零一五年第一次 DIY 做萨省意义紧缺职业项目的时候，从提交省提名申请到拿到省提名，只花了短短的五周时间。 这么多年过去了，我都没有听说过任何一个萨省紧缺职业项目的申请人有比这个时间更短的。当然，雇主担保的是不可以做比较的。那另外，我做的最近一份到目前已经有了结果的申请，因为有些申请可能最近才刚提交上去还没有结果啊。那这一次呢，又是我第一次做的这个类别，是一份留学生配偶开放工签的申请。 在移民部官网公布平均需要十四周时间的情况下，我提交的申请只用了九周就顺利通过。事实上呢，我所有第一次做的各类的案子，全部都是一次顺利通过。可能讲到这里，大家有些难以置信，或者干脆就说我在吹牛。那接下来，我用逻辑的方法来为大家分析一下这里面内在的本质的必然的联系是什么。第一点，我想大家都已经猜到了。 由于我的阅读能力很好，所以我可以完全没有障碍的百分之百。那说百分之百可能有点绝对了，那就百分之九十九的正确理解所有移民部和各省移民局官网的介绍和说明。那么在已经透彻搞懂了所有的要求的前提下，如果还不能把案子做成，这好像是不是也有点说不过去呢？第二点，由于是第一次做这一类的案子，对很多东西都不熟悉，所以就会特别谨慎，格外小心。 把所有需要注意的地方都检查三遍。那反过头来，如果哪一类的案子我早就做的轻车熟路，说实话，官网的信息我可能也不一定会去看了。各类申请表格用以前填过的改一改，当然是最方便、最节约时间的，对吧？而我在第一期视频里也已经讲过现在各个移民项目的变化特别大、特别快，就连申请表格的版本都在不断推陈出新。你要是用错了表格，那很有可能也会导致申请被退回。 所谓“大意失荆州”，讲的就是这个道理。那么对这个问题，我的观点是：如果你找的是亚瑟六分的人，他对移民法和各个官网的理解可能只有百分之六七十，这样的人也许做一个两个的案子还能侥幸通过，但做的多了就一定会出问题。无论他做了多少年，不懂的还是不会懂，做的越多，侥幸心理越大，同时政策也与时俱进了，那么他出问题的可能性。 也就越来越大。在这里，郑重建议大家要谨慎考虑，在寻找移民顾问的时候，是不是真的还需要问说你是不是做过这类的项目这个问题？毕竟，能坦白告诉您他没做过的 RCIC 其实是诚实可靠的，而有些可能会撒谎，但您又没有办法去验证他说的是不是实话。这样的话，这个问题是不是问的就没什么营养了？ 那讲完了这么沉重复杂的话题，换个轻松的，大家开心一下。可能有很多人都知道，我们移民顾问监管委员会在去年十一月份的时候正式更名为 CICC 了，全称叫做 College of Immigration and Citizenship Consultants。有的朋友一看第一个词是 College，就说：“哦，你们是 College 的学生喽，那么大专生喽。”说实话，我们都有点哭笑不得，不知道该怎么跟客户解释。那为了搞清楚这个问题。 我专门去查了一下牛津词典对于 college 这个词的解释，大家可以看到，college 这个词除了有学院的含义以外，还有一个意思是说由一些有特定目标任务或者特权的专业人士组成的有组织的团体。还举了一个例子，比如皇家医生 college。在我看来，这个含义是恰如其分地解释了我们这个 college 的特点。实际上。 B.C. 省医生的监管机构名称就叫做 College of Physicians and Surgeons of British Columbia，所以我感觉是不是比较难用中文的哪个词来翻译这个 College 能够很准确？如果有翻译专业的朋友可以建议一下啊。我在讲座里还是继续用 C.I.C.C. 这个简称。那这里也顺便说一下啊，我是硕士学历啊，有工学硕士学位。除了这些问题以外呢？ 大家在咨询移民顾问的时候，还有哪些信号值得警惕呢？我来举一些例子。其实很多中介公司或者移民顾问都会有这样的口头禅，或者说叫行话套话。比如您提了一些很具体的问题，他却不给您具体解答，只是说：“放心吧，没问题，我做了十几年，您还不信我？我们一直都是这么做的，从来都没出过问题。”实际上，当您在咨询移民中介或顾问的时候，如果对方对于任何问题都不能从法律。 事实和逻辑这三个角度的任何一个，给您提供任何的依据或者合理的解释，那您都要特别特别当心了。讲了这么多，我主要都是跟大家分享的如何选择 R C I C 方面的窍门。那没有执照的无牌中介呢？我想我就不用多说，大家心里早就有杆秤了。接下来我来讲一讲有一种形态介于两者之间的东西。我们先来看个名词解释。 根据 CICC 的 Client Account Regulation 第二点二条 H 款，Immigration Agency 指的是一个提供移民服务的公司，但他的老板不是授权的代表，比如 RCIC 或者律师，什么意思呢？就是说有一个人，他本身不是 RCIC，也不是律师，没有其他任何的资质，但他可能有客户资源，或者说有行营销的技能，或者喜欢投资，所以他就开了一家移民公司，但他没有执照怎么办？ 他就聘请了 RCIC 作为他的员工，来满足法律法规的要求。那么这种 Immigration Agency，我们下面就简称为移民机构，跟无牌的移民中介做个区别。事实上，我们 RCIC 很多都是以自雇的形式来开展业务的，也就是说，我们自己是自己的老板。也有一些是好几个 RCIC 合伙开的公司，这就跟律师事务所是一样的，或者说最差也得是股东之一是 RCIC 这样。 CICC 对于这样的移民机构都有什么规定呢？首先是根据 Client Account Regulation 的要求，每个 RCIC 都会有一个专门的银行账户，用来存放客户预付的款项。这个款项只有根据合同的约定，对应的服务完成后，才能说是 RCIC 赚到了这个钱，RCIC 才能去使用这个钱款，无论是做什么用途，比如发工资啊、交房租啊，甚至买菜吃饭。 如果根据合同的约定，对应的服务没有完成，这个钱在任何情况下都是不可以动用的。根据这个条例第四点三条的规定，您如果跟这种移民机构签聘用协议的话，协议上必须体现具体的 RCIC 是谁，那么他也必须把您的预付款项存放在这个 RCIC 的专用客户账户里，而不能存放在这个移民机构的一般账户里。注意啊，根据这个条例的第二点二条 C 款。 这个客户账户必须是由 RCIC 开立的，而不是由这个移民机构开立的才行。所以，如果您准备签这样的移民机构的话，您就需要特别注意这个付款账户的情况。这个账户如果不是 RCIC 开立的，那么这个 RCIC 就涉嫌违规了。第二点，在这种移民机构的情况下，保密也是一个问题。根据 CICC 的 Code of Professional Ethics 第八点一点一条的规定。 R.C.I.C. 必须要为客户严格保密，而 C.I.C.C. 提供的标准协议里只提到了 R.C.I.C. 本人，他的 agent 和员工同样受到这个 code 的约束。但你想啊，移民机构的 R.C.I.C. 本身就是员工，他的同事们就不受到这个 code 的约束。那么您要签这样的移民机构，势必您的信息就不能像 R.C.I.C. 那么保密了，除非 R.C.I.C. 把他们全公司的人都变为他的 agent，这听起来就不太可行，对吧？ 因为根据 Agents Regulation 的第四点一条，R C I C 应当把它的所有 agent 都在 C I C C 登记注册才行。第三点，移民机构里 R C I C 的同事或者老板，由于不具备资质，根据移民法第九十一条的规定，都是不允许提供任何关于移民和签证相关的建议的。也就是说，您申请的全程最好都是跟 R C I C 本人进行沟通，而不是什么所谓的文案。 除非这个文案本身也有 R C I C 执照，并且也跟您签订了聘用协议，这里要明确一下，我并不是说这种移民机构就不专业或者不可以考虑，毕竟他们也是由 R C I C 来提供具体服务的，咱们不能一竿子打翻一船人。我只是提醒大家，在前期洽谈的时候需要注意的几点，只要能满足 C I C C 的合规要求，那我认为就都还是可以值得尝试的。 提到了 agents regulation，除了这种移民机构以外，还有一种情形值得警惕，就是有些不会说中文的 RCIC，比如说西人顾问，他们为了开发华人客户，就聘请了一些华人翻译，有些是作为他们的员工，更多的可能是作为他们的 agent。为了逃避监管，这里面有很多人是没有跟 CICC 登记备案他们的 agent 的。在这种情况下，如果出了问题，他们就会轻而易举的把责任推给这些华人翻译。实际上呢？ 这些华人翻译也经常超出翻译的范畴，不经过 RCIC，他们就根据自己的理解和经验，直接向客户提供移民和签证有关的咨询和建议了。这就不但涉及违规，而且涉嫌违法了。可能有些朋友会认为，华人里面害群之马特别多，西人就比较高大上，很少有不良顾问。 我不能说这个观点不对，因为我没有具体的数字或者比例，但我可以明确的告诉大家，西人顾问里违规的也是有的，甚至还有个别自称是前移民官的 R C I C 也有违规的情况。考虑到对 C I C C 一些规定的尊重，我这里就不展开讲相关事实了，只是提醒大家注意，不能因为对方是西人就放下所有防备，这样就还是很盲目的。讲到最后。 我再用几个比喻来结束今天的主题。很多朋友说要找一个好的队友，简直就像买彩票。如果您找的是无牌中介，或者是前面说的 immigration agency，那您可能买的彩票是中国的那种，什么意思呢？百度一下陕西宝马彩票案，您就知道了。如果您找的是 RCIC，那就好很多了。即使仍然是买彩票，那您至少已经是在加拿大买彩票了。 如果您完全掌握了今天讲座里的关于 CICC 对于我们 RCIC 的监管要求，那我相信您就彻底摆脱了买彩票的泥潭。到这一期，我第一个主题讲座——移民申请这件事儿就讲完了。我们来简单回顾一下：第一讲里，我们谈到了移民申请的两个本质特点——未知性和关键性，以及三大挑战：语言不够用、信息不对称和频繁变更的加拿大移民政策。 第二讲里，我们探讨了到底是该找项目还是该找队友，DIY 好还是组队更好，以及解答了一个网友的疑问。今天我们则深入介绍了在寻找队友时，移民中介、移民机构和 RCIC 应该怎么选，如何运用 CICC 的监管规定来筛选真正合规的优质顾问。下一个讲座将是关于我的介绍，想要更多了解我的朋友，欢迎到时收看。如果您有疑问， 或者有其他感兴趣的话题，欢迎与我取得联系。联系方式详细，请看第一讲视频。本期内容到这里就全部结束了，感谢您的收看，记得订阅和点赞啊！我们下期再会。